seen waxtane li nga xamné mom moom un pays en scandale financier awa ma bàyyi nga yaatal ak ki nga xamné ne di sa invité tout à fait Fatima comme ni nga waxé un pays à scandale financier mu mel nak fan yi ñëpp moom la ñuy parce que nak comme ni ñuy wax dëkk bi fi mu ne nii yax mu màgg la fépp foo laal da fay di metti gis nañ ni que mm-hmm. li nga xamante mom moy détournement de denier public yi bëri na blanchissement d'argent yi bëri na acte de corruption yi euh, bëri na mm. alors monsieur Somb tay boñ doon defal euh, jangat ci li nga xamante mom moy mooy da réalité bo xamné ne daf fi sax lol parce que sànq maa ngi dégg seen waxtaan ngeen ni fépp mo am tricherie <laughs> yéen a koy wax ci biir waxtan ni ci eh, wax ci xar yeeg yooyu eh, tricherie effectivement lol la corruption lol moy ndey ji dafa eh, tas nak ci réew yi nga xam dañoo new doole surtout réew africain yi ci biir réew africain Sénégal bu ñuy analyser indice yi mm-hmm. ñu notation yi de 0 la à 100 0, zéro ñi 100 corrompu 100, mhm. ba ci 100 corruption. Sénégal monte 45 tout à fait chiffre 45, cinq varié depuis autrement dit. pratiquement dafa stagné. 45 mhm. moom Transparency International ngi ni Sénégal amagul moyenne. Mhm. Desna. na. effort certes mais Desna. donc ñu 67e sur 180 pays. j'ai l'indice 180 pays. Nous sommes 67e. donc communauté internationale nous Sénégal nous avons fait un depuis 2019 nous mettons en place l'OFNAC hein, l'Office national de lutte contre la corruption Nous mm-hmm. ngi aussi en place une stratégie nationale de lutte contre la corruption mm-hmm. et donc de la stratégie c'est 2020 2024 mm-hmm. donc en 2024 nous avons renouveler notre stratégie nationale léegi nag euh, boo évalué, évaluer population yi ñoom seen bopp dañuy jàpp ni dara changé wul <laughs> corruption bi moom <laughs> ba léegi daf fi nekk law ah. et cetera corruption bi lutte bi ñaari dimension la benn bi prévention la bi répression prévention OFNAC déclaration de patrimoine tout ça gestion des deniers publics ni koy defee mesures yi am na nag ay opposants yu ñu poursuivre <laughs> ka Karim Wade ngi fii ka Khalifa Sall ka Aïda Ndiong ainsi de suite ainsi de suite mais li jëm ci ñi xam dañu proche régime bi mhm. nous ñooñu quand même mhm. euh, te te foofu dafa nekk ci tënk rek mhm. ci wàllu xeex bi euh, voilà ci dimension yi ñu toll euh, teewul nag y a des efforts efforts yu par exemple dans tous les cas dañu gis ni boo ko defee ñu du ñu dur si baaraam 19 rapports sur le bureau du du procureur xam nga kooku ci côté bobu man nga ni def na sen jaan wacc na ci côté boobu. Mhm. épingle nañ ay nit jël nañ rapport yi déposé nañ ko qui le droit qui le droit moy kan moy le procureur. Mhm. le procureur de la république voilà. légui nak suñu architecture judiciaire au Sénégal dafa am problème congénital xam nga problème congénital moy problème de naissance <laughs> moy le procureur dépend du ministère de la Justice, qui dépend de la présidence. Mhm. Donc, avant de poursuivre une personnalité, mais la présidence a un droit de regard. C'est la difficulté congénitale. Ça ne, veut même pas dire que le procureur a une volonté. Non. Mhm. Mais il y a le rapport d'hierarchie. Madame, il y a un Comme il y a un ki sàcc ginaar tout ça kilifa gi yoonam nekk si de toutes les façons yak euh, yoy mais boudé ko xamni xam kilifa le gu gu parce que nañ ko waxee corruption sàcc rek la. Mhm. bu Boudé kilifa gu luubal bu boba moo implication boko topé, mo am ay conséquences ñu dañuy analyser conséquences ba paré door xol xool nañ koy topp wala dit voilà la difficulté que nous avons euh, le Burkina Faso je pense que def nañ réforme dindi nañ lien ombilical boobu donc pour war l'année, ni c'est possible. Mm-hmm. Sénégal nak, bañ fa le président Macky Sall décembre bobu en face des journalistes dany non non c'est pas sûr euh, parce que dañuy bañ français yi di un gouvernement du juge maintenant, vous rendez rendre le juge totalement indépendant le juge je parle des juges du parquet hein, euh, procureur parce que bu un juge assis ñi juger ñoñu vraiment ken du jox instruction mm-hmm. je le dis très sincèrement ken du jox instruction euh, bi amul volonté c'est c'est la réalité propre à mon amul volonté puisque il est sous les ordres du président de la république tey jii bu ñuy xool euh, le 31 décembre discours bi nga xamante ni le président de la république d'Akoué koy faral di def euh, moom gis nañ ni que mhm. jotoon na si yëkkati ay kàddu yoo xamante ni parce que moom am na ay procès am à ay dossier yoo xamante ni amaan da ciy teg loxom wala da ciy teg tànkam loolu amaana dëkk bu mel noonu bu dee dafay mel ni kumba am ndey ak kumba amul ndey yow ci opposition bi amaana dara bu la dalee wala boo defee yenn yi euh, euh, yoon dafay daal di dal sa kaw bu dee nag yaa ngi ci pouvoir bi amaana boo defee lu la neex yoon mën naa bañ a dal sa kaw wala ba bu la tewee du yàgg sax nga nekkaat di dox say soxla est-ce que tamit dëkk bu mel noonu mën nañ see gis li nga xamante ni moom mooy développement wala boog ñu mën a gis njeexintalu li nga xamante ni mooy corruption. Mm-hmm. réew àddina bi yëpp pratiquement mën naa wax ni noonu la ñuy fonctionner mais kenn du ko wax. ah bon. Mm-hmm. y a ko wax. xam dans tous les pays du monde même même ñi ñuy nit ñi mhm. prison yu bokul am VIP chambre VIP. si mo fonctionné mhm. buñ lay jugé yow Bernard Tapi, buñ ko jappé wala yoy bokul un vulgaire français. Mhm. Tapie dina am les meilleurs avocats les meilleures considérations les meilleures assistances àddina bi fonctionné mais président la République waru boo waxé rek da ngay liñ wax rupture d'égalité d'une trahison même waaw d'une <laughs> non j'aime pas ça <laughs> j'aime pas trahison <laughs> parce on va on va suivre peut-être que tu la expliquer pourquoi j'aime pas mhm. parce que ces hautes trahisons sont tellement élevées que ah, mais loolu la def de que attention attention aux mots attention le droit waaw au droit parce qu'il y a des mots haute trahison c'est trop chargé. <laughs> Ah, te te te bu ngeen bu ngeen ñu <laughs> après ci développé. <laughs> mais euh, euh, on va on va on va continuer, continuer sur la euh, corruption. Mm-hmm. pour vous dire que Ken du ko wax. léegi nag pourquoi Sénégal le président ni du ko réformé. Mm-hmm. dañuy jël benn exemple simple terre à terre boo xam ne moo fi mujjee am le président pas le président mais Serigne Modou Kara kiyam boobu mu amoon nga xam ne xale yi dañ fa leen dañ fa doon def ay affaires di fa di fa kii ay nit et cetera di corriger ay nit ay centre de redressement je pense su fekkoon tey le procureur dog na ni damay poursuivre Serigne Modou Kara procureur a le droit parce que lu peut-être que moom nekkul ci centre ba mais il a donné des instructions certainement am na ñu wax la complicité par instigation cette complicité par instigation soit c'est da ngay joxe ordre wala nga joxe conseil parce que ñetti forme complicité La am complicité La complicité, c'est la fourniture de moyens La uh-huh. complicité c'est l'aide aide et assistance La fourniture euh, euh, complicité bi moy instigation instigation nak nga joxe ordre wala nga joxe conseil peut-être que joxe na ordre centre bi am donc mënoon nañ ko poursuivre pour complicité mais certainement ken poursuivre ko et mm-hmm. pourtant Serigne Cheikh Béthio mm-hmm. Cheikh dans l'affaire Médinatoul Médinatoul Salam ko poursuivre. Uh-huh. c'est-à-dire appréciation moi je trouve que c'est pas au niveau du procureur c'est au niveau au, niveau de la présidence. ou du ministère de la mm-hmm. justice. si ça a dépassé l'entendement mm-hmm. comme par fonctionnement justice parce que comme nuit euh, ni euh, de mm-hmm. président est garant des institutions. mon pouvoir mm-hmm. exécutif. Mm-hmm. législatif. judiciaire parce que mon euh, suis chef. suis chef incidence incidence bu comme nous wax rek yenn affaire de masse. corruption a été parce que vous faites nous sommes yow scandale corruption détourné xaalisu askan bi la mu détourné ko yow nga ci est-ce que tu vas donner le bon exemple mhm. c'est ça le problème la question mooy l'Union ñu xam ne moom poser donc finalement à quoi ça sert ces institutions su fekkee ne institutions yooyu dañ leen créer pour des meubles. ah c'est pas la peine qu'on les crée alors waaw euh, effectivement comme comme ni mu ko mhm. je vous laisse euh, mhm. volonté politique modeste la volonté politique modeste des xamul tax l'onu président teg non y hein, amener une réalité dans tous les pays xam nga mais fii dafa am lu si yokk lu si de mettre en place un système de telle sorte que si vous nek par exemple opposition wala si vous sax si landerneau politique bi nga mën nos daw làqatu ji la majorité mhm. léegi muy favoriser ce qu'on appelle la la transhumance mhm. da leen oublier oublie le boulevard ba nga xam te ñu opposition. ñëpp dañuy mujj dañuy mujj daw te loolu mooy la loolu mhm. en réalité. am gars de ñu ngi seen dossier tey leen xoj leen bouger. Mhm. mais euh, ah. partant de cette volonté politique dañoo gis ni scandale yi nga ci dañuy gis ne à chaque fois dafay montrer li nga xam ne moom moo di faiblesse nguur gi ci concernant troisième troisième mandat te dañ cee seetlu li nga xam ne moom moo di les procureurs de la république parce que la plupart du temps ça touche euh, li nga xam ne ni moom moo di justice bi léegi tey ji yéen ñoom en tant que vous monsieur Hassan Samb mm. à votre avis yow tey jii nii ban lecture nga ci am tey concernant li nga xam moom moo di opposition bi côté troisième mandat ak li nga xam ne nit ñi état bi am nañ ko ay problèmes financiers oui euh, opposition troisième mandat ak euh, normalement la lutte contre la corruption problème financiers, mhm. financier warul am lien. Mhm. <laughs> warul am warul am lien malheureusement comme nous avons waxee sànq rek dañuy xëpp gars pour nous jaar ci nous wi ñëw dugg parce que lolu moy euh, sank je ngi koy wax moy réalité bi nga xam mom lañ observer hmm. de plus en plus de personnes de maires hmm. de personnalités d'anciens ministres tout ça dañuy daw laxatu au niveau du régime wala dem ba sax dootuñu wax hmm. parce que Macky bi mu toogee boo seetloo trois personnes le poursuivre moy trois personnes yi nga sen capacité financière au niveau du parti démocratique sénégalais euh, ñepp ko et ça inquiété premièrement Karim Wade deuxièmement Aïda Nyong troisièmement Samuel Sarr ku systématiquement De leur da la ay carrément fa fa da nga dem bokk très bien. Mhm. donc pour wax la ni euh, stratégie bobu. donc or la lutte contre la corruption On ko utiliser comme une stratégie de massification politique. Mhm. voilà là où il y a un problème. Et là, c'est de la responsabilité directe du président Macky Sall. Tout à fait. Il faut oser dire, ah, il faut oser dire que Taïdi, président, il est responsable de cette situation. Parce que tout simplement, moom a décider responsable. responsabilité nga mm-hmm. ne. responsable. arrête. tout à fait la preuve. je souffler la fin de la récréation la preuve man je a Ousmane j'ai dit ah peut-être que quelque chose va changer. Mm-hmm. xamul parce que le procureur Ousmane Diagne qui si fi procureur de la République autant de Cheikh etc. etc. a fait bi conférences conférence de presse ce qui est rare Il mm-hmm. problème yi avec avec sa hiérarchie Il mm-hmm. ni la liberté de du monnaie mm-hmm. ak yooyu un une personnalité pareille suñu xëyee toll fii nommé ko man peut-être qu'il y a une volonté politique de rupture par rapport à li l'Iran. xew heureusement pour les passeports diplomatiques, un député, euh, je ne dis pas heureusement pour le député, <laughs> malheureusement pour le député, mais il est en détention, mandat de dépôt, mhm. qui est un partisan, un gars de la majorité. Peut-être qu'on est dans une nouvelle dynamique. Mais moi, je fait un conseil présidentiel sur le pétrole et le gaz. Nous avons affaire de gérer, gérer, mais attends, ce qui est identifier ni yow yaa sàcc heureusement pour les pour les kon daal Sénégal on peut dire que ñi nga xam ne ni ñoom ñooy ñi sàcc mën nañ leen duut baaraam tuuma mais pour surtout sàcc bi ça dépend li nga xam ne te sax dañ di non te sax dañ leen di sargal amaana nañ jox leen ay promotion mhm. bu ñu génn ci société bi bu dee buñ demee ci sax ci seen kilifa sëriñ ak yépp ñoom la ñuy recevoir ñu jël xaalis boobu di ko tasaarewaat mu nek xaalis bo ne fay nek un élément de stature de considération sociale mm-hmm. alors que xaalis boobu xaalisu askan bi on a un problème c'est pas seulement par rapport à relation ces personnalités avec l'État mm-hmm. mais ces, relations ces personnalités avec la société Très bien. parce que da ngay sàcc mm-hmm. loubal génn ñu applaudir la teral la sargal la jël ci xaalis bi lek ci tabax ci jakka wallaay te xaalisu sàcc la. ah ben nañu waxaat rek soit ñu wax dëgg wala ñu noppi. dëgg la mhm. bari na fi ay jàkka ak yeneen yu ñuy xa yu ñu tabaxee xaalisu corruption. Mhm. Mhm, loolu doy na waar ah, je le dis hein. mais surtout que ça na de monsieur Assane Samb. de temps. <laughs> aussi. ah, ah euh, y ci et puis y ci ay aussi Rome. Euh, donc donc ça euh, ci ay il y laax un peu de temps. ci ay a ci ay Ça c'est un problème c'est un problème bon moi je crois que enfin juste une petite idée si vous pouvez me le permettre. moi je crois que temps. Il problème un peu de wax Il y ñaari mbir peu de temps. a mbir principalement moi nous voilà suñu institution yi nga xamné man wax dëgg monsieur Samb maa sans déplorer depuis 2007 maa ngi constitution Sénégal institution Sénégal baxul lutax baxul mom moy ñaari yo xamné il faut ñu dire tico, moi l'exécutif il faut nous réorganiser le pouvoir exécutif mm-hmm. au niveau du pouvoir législatif aussi il faut nous réorganiser ko mm-hmm. mais ci ci gaaw rapidement pour exécutif il faut que man je trouve que prérogative présidentielle dafa bari président Sénégal comme Yalla, Yay boom Yay bumi Yay mhm. tek Yay teggi lolo baaxul tiré au bord xam la démocratie doit dafa avancer il faut mhm. qu'il y ait un système d'équilibre des pouvoirs Et pour lolo. il faut que nous voyons pré man ñu comprendre ben texte ben article boo le président de la République nomme aux emplois civils et militaires point le président de la République au Sénégal ne doit plus lui tout seul nommé aux emplois civils militaires. Il faudrait qu'il fasse une chose. Il peut faire une proposition ou un projet. Assemblée nationale, Holko, Saïtuko, def ay def ay enquête xool valider ko bu ko assemblée nationale valide wul ils sont obligés ñoom ñaar ñuy négocier ba déggoo ci kaddu ci kan la ñuy nommer ci euh, fan ak ci lan. bu assemblée nationale boobu nag bëgguma doon assemblée nationale bi il faut que ça soit une autre assemblée nationale ban assemblée nationale doon assemblée nationale boo xam ne changer carrément le type de scrutin manam ni fallait député il faut que ñu changer ko député yi gën autonomie et pour l'Olu, du du mënoo continuer ñu député Macky Sall lenn la ñu qu'il divise le Sénégal en nombre de circonscription électorale, mm-hmm. avec un système à deux tours ku pour bu fekkee ni Pikine ginnaaw raay euh, Thiaw am nga droit monsieur Sam am nga droit man am naa droit ñun ñet buñu démé fofu ku jël premier au premier euh, ci premier tour yi am plus de 50 deuxième tour du am ci gox bobu bu féké ni nag. Mhm. amul 50 ñu négocier xol deuxième tour bi au bout de 15 jours nalé la ko comme ça koku jóge ci gox bi day don vraiment un député gox bi un député bo xamné dafa nara représenter non seulement son gox mais son pays à l'Assemblée nationale député bobu xeex bobu dina am maturité député bobu dina am niveau. waye mhm. député yi nga xamné ne di tippoo ni la gestu jël nit parce que amna na ñu jël ko xamné amul xam-xam lolu baxul donc système équilibre bobu il faut que ñu réorganiser ko dans ce pays là loolu buñ ñu ko lijjantewul benen président bu ñëwaatee Moussa Sam boudé yow boudé man on fera la même chose parce que nit dafa am ay tentation nit wóorul waruñu ko wóorlu à 100 mhm. dañ ko wara équilibrer def benn front ben benn benn benn benn barrière boo xam ne contre defal defal nit nit lañu wara limiter même man dañ mo wara limiter parce que wóorul mun naa yeewu sama xol neexul ma xol teew tay neexuma ma ma def ko lo xamné parce que juste président de la république là ce n'est pas loolu yàlla yàlla kese moo ko yeyoo donc équilibrer les pouvoirs équilibrer les institutions équilibrer surtout les personnes yi nga xam ne ñoom ñooy mhm. au sommet de l'État surtout loolu buñ ko liggéeyul kenen bu fi ñëwaaté ce sera la même chose Abdoulaye wad a fait la même chose Abdou a fait la même chose Senghor a fait la même chose après avoir été empêché à un moment donné par Mamadou Dia parce que système bi xawna tane tuuti en termes d'équilibre mhm. eh bien euh, euh, bu kenen ñëwaaté aussi monsieur Sam mën na wax la yow ku ci nekkaat président aussi non lañuy def donc loolu nañ ko lijjanti d'abord changer les institutions dans ce pays là surtout Inch'Allah ali Sow excusez-moi hein, je sais pas si j'ai un peu trop parlé li nga xam ne lii rubrique solo torop li nga xam ne Aliou Sow évoqué na ko dafa mel ni synthétiser na li nga xam ne. Mm. li ñu naroon gën a xuus ci débat bu Awa Condé. Euh, di leen fàttali moom moo leen def seen rubrique seetlu awa ma bàyyi la nga tàggatoog euh, mbokku téléspectateurs yi. voilà maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax di remercier aussi sama invité monsieur Samb ñu bàyyi la nga tàggatoo. oui jërë ngeen jëf kontaan ci ci plateau bi am na solo trop. j'ai retrouver des amis aussi <laughs> voilà. di nuyu vraiment ñi seetaan aussi euh, di wax ni rek la lutte contre la corruption du benn réew nag réussir ko à 100 pour cent hein, attention donc mm-hmm. mais effort la permanent te volonté politique bi dañ ko gën a affirmer mais buñ jël lépp aussi teg ko ci kaw autorité yi ñun sénégalais yi ñoo am problème aussi même banaana sax boo koy jaay da nga koy gazé ba mu xonq eh, sa café gi sax da nga ciy def ceeb lakk ceeb def ci donc ñun ñëpp ñoo am problème c'est-à-dire si wàllu sérieux mhm. te loolu il faut un nouveau type de sénégalais également monsieur Samb ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax xam naa continuité lañ koy doon incha allah beneen yoon ñu dalalaat beneen gan boo xamante ni moom itam xam-xamam dina ci màcc mm. je vous donne rendez-vous mardi prochain incha allah ñu daal di wéyal thème bi ba tey uh-huh. Euh, euh, dafa mel ni Awa Konde tàggatoo na ak invité waaye invité man dama ko fi xojaat tuuti. Hmm? dama koy bàyyi mu accompagner ki nga xam ne moom moo di Aliou Sow bu ko defee rek ah Aliou tey moom bu ko bu ko bu ko bàyyi mu sedd. effectivement c'est un grand monsieur euh, raison pour laquelle ma téye ko pour mu gën ñoo gindi. Hmm. concernant li nga xam ne moom moo di wàllum actualité oh. kon dañuy ànd ak ki nga xam ne moom moo di Aliou Sow ci seen rubrique actualité.